Eh, estoy muy satisfecho de esta reunión porque realmente lo que escuché eh, tiene muchas convergencias en el ámbito, de la política de nuestros recursos naturales, en la política de, los bosques nativos y en, general en todo lo que tiene que ver con el ordenamiento territorial. También nosotros presentamos el aspecto macro de este tema, porque realmente tiene que ser envuelto en una política nacional de recursos naturales, tanto renovables como no renovables, una participación ciudadana fuerte. Y en tercer lugar, nos parece muy importante volver a reunirnos cuando podamos y podamos leer estos documentos para poder así tener una idea mucho más acabada de las propuestas que ustedes están haciendo.